Эй, йоу! Всем привет, друзья! Фейн Лимончик. Сегодня мы будем играть в Бэпик. Пик. Фрик. У кого-то, короче, мы будем-то играть. Сейчас мы будем играть в гонки. Или вот... Э, ну, давайте гонки. Вот, все, погнали. Начнем с первого уровня. Я тут, конечно, не играл, но извините. Я очень сильно хотел играть, а скучно было. Ща... Эм, ням, ням, а где? где... Вот первый level. То давайте сразу начнем. Вот такую я машиночку сделал. Ну что, как вам? Красивая? Я сказал, красивая. Надеюсь, да. все, погнали. 25 секунд. Помогают ракеты. Уи! И все сломалось. Тогда вместо вот этого двигателя вот этот я поставлю. бум бум бум бум бум бум бум бум бум Бэм, бэм, бэм, бэм, ой, ой, ой, ой. ой, Хм. Хм. Хм. А не, не, не, не, не. Вот так-то. Не знаю, для чего вообще это нужно. Мы лечим. Бум-бум-брум-бум-бум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Перни кокос. Иди в жопу. Так, давайте тогда создадим новую. М-м-м. хопа, хопа. А подсказка тут есть? Да иди в жопу. Подсказка никакая. Тут колесо. Тут колесо. Тут колесо. Не, вот это лишний. Хотя не, вот это лишний, вот это нет. Вот тут колесо. Вот тут у нас фигня. Тут у нас вот этот двигатель. А тут у нас вот этот двигатель. А тут у нас эрлоплан. Или как он. И тут заодно. На всякий. О! Нифига не работает. Классно. чего вот дрифтует или на... Не-не-не, на одном колесе едет. Это чисто клоун. На одном колесе просто одноколёш... одноколёсая свинья. Видите, как он обосрался уже? Едет, едет и, и, и, останавливаем. Ну, зато я пришел. Да, одна звезда. Да пофиг, а. Дальше давай. Ау. Ну тут я вот такую сделал. Машина вообще гениальная. Вот это мы отключаем. Вот это мы отключаем. Вот это мы отключаем. Вот это мы включаем. Вот это мы включаем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Это отключаем. Это тоже. Уиии! Это мы включаем, это мы включаем. Давай, давай, давай, давай. Уи! Не-не-не-не-не-не-не, не сюда. Вот сюда, вот сюда, давай, давай, давай, давай. Давай, брат, брат, брит. Гамбрит. Так, все, все, все, все. Это мы отпускаем. Эм... Сделаю вид, что я этого не видел. Идем вот сюда. это? Ты чё? Вот так-то. Ну да, конечно. Слишком много времени прошло, и чё? Ты куда идешь? скажи мне, ты куда идешь? Ты, гад, куда едешь? О, нет, авария! Авария! Они? А, да, да, да, сейчас, погоди, ты. Сейчас авария до конца будет. Все. Авария сейчас настоящая. Ба-ба-бам! Бам! Да блин, пофиг вообще. Поехали! Авария! Бух! Ну все, короче, пизда. А может вместо этого вообще такие шарики? Ну давайте попробуем. Я не знаю, как шарики работают. Шарики вообще не поднимают. Тогда сидорский способ. Хопа-хопа. Потом мы берем вот эти зончики, один сюда, один сюда. Потом мы берем свинью, которая весит 10 килограмм. Шарик, шарик, шарик. Шарики. Я люблю шарики. А, это двойные? Нам нужны тройные. Это в жопу, это в жопу, это в жопу, это в жопу. Опа. Да блин. В жопу. Вот тройные. Опа, хопа, хопа. Хопа. Ой. Надо двойной один. Ну все. Нифига не работает. А если так? Эээ, ладно, нафиг, нафиг. Я лучше не буду этот уровень проходить. В жопу давайте сразу третий. Уи! О, кстати, у нас вот эти открылись. Да, не пофиг. Вот эта машина очень крутая. Я с ней прошел. Минус. Вздохного. Давай, поехали. Опять ты сломался. Заново. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Опа, отличненько, не сломалась еще. Не сломалась. Не сломалась. Это хорошо. Не сломалась. Это ладно, это... Ты куда едешь? Ты больной? Ты дебил? Тогда вот так. Бумбу. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тогда... Для равновесия. Равновесие нифига не помогает. А что если... Я гений. Минус. Минус. отличнику. И вот это колесо у нас, э, ну, запасное колесо было. Запасные колеса были. А он еще и смеется. Дебил, просто кого же... Я, кого же тут меня поставили? Кого же мне надо отвезти? И мне отвезти надо дебила. Смеется, блин. Сначала очень быстро. В скобочках нет. Сейчас перевернется, не переворачивайся. Не переворачивайся, молю. Все, давай. Едь, едь, едь! Ёперный кокос, что ты не едешь. Так, держимся и едем. Держишься, едем. Что-то как-то меня обманывают. Да ты едь. О! Смогли. Ну, наконец-то. Все, а теперь едет на... А, не, все, вернулось. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Уи, и без потери. Ну, конец в конце, но это не считается. 56 секунд. Это очень много. Ну, главное, не минута. Дальше. Я тут вообще вот такое построил. Поехали. Уи. Давай, давай, давай, давай, давай. Вот как-то она вот так работает. Перевернусь, не перевернусь, все равно ехать буду. Видите? Даже двигатель не умер. О, все, есть. Едь. Едем. О, а тут он уже не хочет. Заново. Еще раз, давай, давай, давай, давай, давай. И... Я пердану. Что я понял? В жопу. И вот это ставим. Во, все. бум бум бум бум бум бум бум бум бум Уехали. Все, скорость огроменная, он, он даже обосрался. Ну, едем. Мы едем, едем, едем. Мы е... О, 55 секунд. Я это только заметил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, отличненько. Едь, едь. Едь дальше. Дальше едь. Куда ты переворачиваешься? О, все едет. Отлично. Проезжай эту дырочку. Отлично, давай, давай, давай. И все, ну прям в конце потеря. Нет. Заново, блин. Потеря прям в конце. Какой эпический момент. Был заснят. Он все равно едет. А, не, нифига. Он едет в обратную сторону. А, не, просто двигатель сломался. Скажите мне, вот это что такое? Хотя это полное говно. Я вам сейчас такое покажу. Это мы сейчас не будем проходить. Возможно, в следующем ролике мы пройдем. Ну, ща. А вот второй уровень. А не-не-не, это не второй был. Это не второй уровень. Погодите, ребятки. Сейчас я вам такое покажу. Сейчас вы офигеете. Вот сюда зайдем. Вы ну, посмотрите, сколько тут надо собрать, во-первых. Ну это понятно, 40 штук. Все, давай. И смотрите, что у меня просто есть. Что у меня есть. Я беру тинтишечки. Вот так, вот так. И вот так ставлю. Короля поставлю. И свинью. Поедь! А нет. Нет, нет. Выкидываем в чем? Если вы знаете, тогда напишите в комментариях, как бы сделать. Я, у меня есть один способ, короче. Вот так мы это ставим. А, веревками это все привязываем к вот этому. А вот тут будет он. Довольно легко. Фига ли оно не работает? Вот так тогда. Вот так тогда. М -м -м. Яйцо. Вот так. И на него вот это. Яйцу просто пофиг. Что за яйцо? А, кстати, так можно было, оказывается. Ясно, ясно. Это сюда. Вот это на него, на него, на него. Алло. Вася. Вот так-то. Это вот так. И вот так. Все. Все готово. Можем лететь. Что-то не работает, что-то обманывают. Хм. А что если я его так, вот так, и вот тут яйцо? Вот ты тут, а яйцо внизу дуется яйцо, вообще не важно. А, я случайно нажал не ту кнопку. Полетели! Он не может. Ты лох. Скажи мне, ты лох? Он лох! Не может полететь тупо. Тупо просто не может полететь тогда мы даем ему подкрепление. Братанов его призываем. Лошки. Тогда вот так. А потом наверху и полетим мы туда. Так, это тогда яйцо мы сюда, это мы в жопу, в жопу. Мы берем вот эти Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Все. Ну, все. Ну давай, ну взлетай, ну взлетай давай. Ага, я понял все. Нам нужны двигатели. Двигатели. Я стал двигатель, перный кокос. Да ты двигатель будешь ставиться? Во, все, яйцо нам нафиг не нужно. И потом, взлетай. Но он не хочет взлетать просто. Тогда поехали туда, арабская ночь бушует всегда. Тут жарко всегда и даже когда опускается тень, арабская ночь бушует всегда, тут жарко всегда и даже когда опускается тень. Ой, бля, все, эпический момент и все проваливается. Это в жопу, это тоже. Мы берем вот эти пароходики. Один сюда, один сюда, другой вот этот. Вот сюда. И, и, и, и, и, и, и, и это не все. И. Хопа. И вот это хопа. Да ты, блин, задолбался. То одной не хватило. Вот так мы все эти делаем. Опа, опа, опачки, опа, опа, опа. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Вот. И ты вот сюда. А, не-не-не, наоборот, наоборот. Заново. Чисто, короче, хоть найти парную не можешь. Никто не смог найти пару. Так, и это будет долго. Но ну, зато красиво. Фейерверки это все любят? Да? Да, поставь, ты правильно. Все, мы готовы к войне. Арабская ночь бушует всегда. Что дни получилось? О, а то едет, едет, нифига не едет. Кстати, это можно делать бесконечно. И вот это все тоже опускаем. Уи, все, полетели, поехали, попердели. Оно не едет, оно не едет, оно едет. И вот это мы тоже проскакиваем. Хопа, мы трактор какой-то. Только тут, конечно, чуть-чуть застряла. Блин, ну да кому это нужно? Мы, кстати, два собрали. Вот наша машина. Следим за ней. Сейчас мы врежемся. А, не, не сейчас. Ну, короче, сейчас вырежемся. Ну-ну-ну, останавли... останавливаемся, не получилось. Тогда все в мусор. Да. Прощай все. В мусор. Уйди, блин. Вот так делаем. Наша старая тактика, которая никогда нас не подведет и не будет подводить. Хопа, хопа, хопа, хопа. Я гений. Я гений. Я, блядь, гений. И сиренью. Отличненько. Все, поехали. И мы долго будем ехать? Да, походу да. А как это все просто взять? Есть человек, который может взять это все? Эпический момент. Сейчас мы врежемся. Э, ну, не сейчас, конечно. Короче, сейчас готовимся остановить. Останавливаем! Ух, Поехали. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да, едь, едь, просто, просто едь. Что я понял? Вот это говно лишнее. И вот это тоже лишнее. Все, мы готовы. Едем. Эй, как быстро поехала. Поехала лавточка, Просто едет со скорости света. Она уже почти до Шутова дошла. Сейчас, короче, она дойдет до Шутова. Я останавливаю ее. Где она? Вот она. Останавливаю! Е, -е, -е, -е! получилось. Почти, почти. Тогда добавляем шорики. Просто для красоты. А. Один шорик лопаем. Он нас приземляет, и мы едем. Мы едем, едем, едем. Мы едем, едем, едем. Мы едем, мы едем. Мы едем и за собой сарики ночи. Ай, погодите, можно же его вот так. Вот так поставить и поехать просто, просто поехать только. и получается что-то у нас. Один шарик это просто говно. Ой, все. Все бабахнуло. Тогда давайте один двухшаричный. Поехали, поехали, поехали. Все, лопаем, лопаем, лопаем. Все, со скоростью света едем. Короче, сейчас э, доедет. Э, я ее остановлю. Останавливаем, останавливаем, останавливаем. И едем. Ну да, конечно, ничего не сработало. Тогда, тогда, тогда я добавлю еще один. Так, шарики в жопу, в жопу. И ты тоже в жопу. Добавляем вот это не пойми чего. И вот это не пойми чего. Ну, короче, давайте на этом мы закончим ролик. С вами я был Лимончик. Всем удачи, всем пока.